poder mudar um pouco né, a de vida e poder aprender sobre outras vidas, da qual eu sei pouco, embora eu seja brasileira eu sei muito pouco sobre cerveja, aprendi bastante, mas me encantou muito poder ver a cidade é, de outra perspectiva. A gente estava num barco, é, tinha um ventinho, tomando uma cerveja, vendo a cidade,